салам бердік баршаңызға қайырлы күн қасым жомарт кемелұлы бұл сайлауыңызда сайқымазақ сайлау атқызып жіберсең атқызып жібер біздің аудан жетісу облысы кербұлақ ауданы жергілікті мәслихаттың депутаттарын сайлап қойдық қазір тек қана өтірік үгіт насихат халықтың құлағына кеспелу көз алдау сіз шын президент болсаңыз ең құрғанда назарбаевтың 19 жылы 5 бала қайтыс болғанда әр баланың 18-ге дейін 21 мың өкімет төлейді деген мемлекет әр балаға бір отбасы бір бала болама екі бала болама үш балам балама оған қарамай тек қана 21-ге толған 18-ге толған үшін 21 мың деді сіздің 4 жылда жеткен жетістігіңіз екі мың теңге қостыңыз 11 мың болатын жаңылмасам қазір 13 мыңы о жақ ғана ең құрғанда ана өзіңнің еңбектеп барып масон дардың дайын ә, сайлап қойған Қазақстанға қоршағына Назарбаев деген тоңғаңдап барып қолын сүйіп ант беріп малты қылышына қолыңды кесіп қан шығарып басты сипап еңбектеп шығып рахат айтқандай бес ішіп оңын бе түсін бе деп әлі сол неден арылмай қалып жүрген сияқтысың егер егер де өкіл атада рахатәлиевтің айтылған жағдайы өтірік болатын болса дәлдеңіз мұндай емес деп слесарь ме сантехник пе болатқа он миллион гектар жер масқара ғой 17 жетістік 300 үш мың гектар жерді алдық деп жарсап жатсыңдар алдыңдар алмадыңдар оған да көзіміз жетпейді назарбаевтың екі сиырын айтқанмен қалай бағу керек екенін айтпап еді әр ауылдың жайылым мен шабындығын сол ауылдың тұрғындары пайдаланады деп айтқан сөзіңе сондай қуанып ек ол да өтірік сияқты сендер халыққа соғыс жариялаған сияқтысыңдар соғыс мен күздегі ноябрьде қар жауып қалған кезде қарашада малдарын жаппай ішіп жасай бастағаннан кейін өз малдарымның ал енді ауыл тұрғындарының малдары ертерек тастай бастаған уланып өле бастаған мен мүмкін шал қызбаланған шығармын бірақ қазір ойлана келе бекеевтердің қайдан әкелгені белгісіз малдары 21 жылда малдарға ауру келді. Сол жылдары оның өзінің де 70 басық ал, алып келген малдары қырылып қалды деп естігенбіз. 70 басы да ойыншық емес. Назарбаев айтқандай 35-30 басыны бағатын екіден болғанда. Қазірде естуімше дәрігерлердің есі шығып жатыр қайдан шыққаны белгісіз белгілі ғой солтүстік қазақстан мен қарағандыдан алып келген ауру малдар арасында ұрлық малдар мүмкін әдей ұрлық деп жіберген ресейдің ауру малдары шығар ол да белгісіз қазір төрт жүздей басты естуімше не тіркей алмай не істерін білмей естері шығып жатыр дейді бұлар неге керемет алғыс болып кетті десеңіз өкіметті тонап жатыр субсидия дейді дотация дейді ананы істедік дейді мынаны істедік дейді қылмыстар дәлелдене бастаса генералдар бар жаптырып тастайтын оңал деген бекеев ботайұлы бұл, маңда, бұл маңдаға жауап беретін мәслихаттың төрағасы бар қайрат анау мынау құжаттарды есімше жасап беретін бұрынғы қапшағай қаласының әкімінің орынбасары болған қанат біздің қазақстанды осындайлар құртып жатыр ауыл адамдары тұрмыстары күннен күнге төмендеуде енді міне қазір сайлау дейді жигули ме запорожец пе кім еді ауылды төрге шығару керек дейді бірақ та мен мына қайсы болса да үміткерлерден бірінші кезекте ата заңымызды өзгертеміз байырғы қазақ жері қазақ халқының ғана ортақ меншігі деп жаздырамыз жалға да берілмейді жекеге де берілмейді пайдалану құқығы берілет деп жаздырамыз деген сөз естіп жатқан жоқпын ренжімеңдер үміткерлер мемлекеттің негізі жерден басталады бірінші жер ауызға алу керек байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі тағдыр айдап келген паналап келген адамдар ол тағдыр қосқандар емес қазақтың кең қолтығынан пана тапқандар бір үзім бөлісіп берген қазақ халқының арқасында Сонтыр оларда мойындау керек бұл қазақ мемлекеті ешкімде басқа ұлттарға зорлық зомбылық көрсетейін деп отырған жоқ бұл біздің ата бабамыздан қалған мұра басқа ұлттарды да пайдаланып отыр сондықтан біріккен ұлттар ассамблеясы тарқатылу керек олар бірде бір депутатты сайлауға құқылары жоқ өйткені қазақ халқы да бірде бір депутат сайлап отырған жоқ жиналыс қазір бізді басқарып отырған аманат па жаманат па ол билік партиясы емес ол кешегі жетпіс жыл тепкіге салған компартияның жалғасы оянайық та өз құқығымызды қорғайық та ата бабаның ұрқынан ертеңгі барған беретін шын жеу болса сол жер дүниеге барғанда жауап беруден қорқайық ана жерден тұрып атымыздағы ұрпағымыздың жылап жүргенін көруден қорқайық неге біз мемлекет болдың қорқамыз неге өз қолымыз қалмаймыз? неге өз құқығымызды қорғамаймыз жай отырғанда бәріміз батырдың ұрпағымыз бәріміз ақынбыз көсембіз жоқ бәріміздің артымыз диванға жабысып қалды ма неге мүмкіндігіміз жібереміз ана күні бекен інім айтып жатыр ғой дәлдеп беріп жатыр аманат заң бұзды деп тарқатылу керек ондай партия біріншіден шын сайлау өткізе ме қазір тоқтатсын қайтадан өткізсін аманаттың атынан түскендердің бірде біреуі өтпей ақ қойсын кімді алдаймыз қашанғы әлемге масқара бола береміз жеріміз кең тіліміз бай жердің асты солған байлық сөйтіп отырып ет өнімдері болсын нан өнімдері болсын сүт өнімдері болсын жеміс жидек болсын біреудің қансығы бізге таңсық болып отырғандай қашанғы оянайық та ояндық қой бірақ бірақ маған келмейді ана көзіме тиеді дегендей ал енді біздің кербұлақ ауданында мар ұрлығы бар менің міне 26 жылға кетті бірде бір малымды тауып бердім деп айттың ал соңғы үш жыл бойы мейлі құлым болсын мейлі бұзау болсын аламай жатырмын өйткені мына не бекеевтердің алып келіп жаңағы қатар жайғаннан ауру малдарының әсері не болмаса жаңағы жерді өңдейміз деп жерді өңдейміз емес мол өнім аламыз деп жердің сөлін сорып жатқан не бұлменен күресіп жатқан бір адам жоқ біздің мал дәрігеріміз де осы сиырлардың артын мен ат. жап жас жас балаларының қызығын көре алмай қызығын көре алмай ана деген кетіп қалды ол мойындады дәрленіп жатқанында аурудың жүріп жатқанында қашанғы жабамен жауырдан жаба тоқиды Халықтың да төзімі бар. Мүмкін мына жақтың халқы кішкене құлдық психологияда шығар. Бірақ олар да бір күні әбден қарны ашқаннан кейін олар да түсінеді. Ана жаңа келген әкім келе сап халықтың арасына іріткі салды. И маған қарсы қойып жатыр. Әсіресе ана қысқа құлағы жоқ машарбет үсен сияқтыларды Мен кімнің жерін тартып алыппын? Бір квадрат сантиметр жер тартып алсам көрсетсін көзімде, шықып тұр. міне сен мынаның жерін тартып алдың деп не болмаса біреудің жеріне бізге жаңағы ел қамы ма ел жауы ма деген жаңағы жетісудың жалған журналистерінің керегі жоқ қасым жомарт кемелұлы жаңа қазақстанды баста шын орнатам десеңіз халықтың қолдауына ие болам десеңіз біздің ауылдан бастаңыз біздің ауданнан бастаңыз комиссия емес ревизия құрыңыз ал енді 1992 жылғы назарбаевтың ауыл шаруашылығына жасаған реформасын ол бүкіл қазақстан халқына жасалған қастандық мемлекеттері жасалған опасыздық деп оны соттау керек жердің бәрі кері қайтарылу керек ана ата заңымыздан алып тастау керек кейбір тұлғаларда меншік құқы сақталады жерге деген Онан кейін тағдыр қосқан емес олар айдап келген басқа ұлттар қазақ халқы байырғы қазақ жерінің иелері қазақ мемлекетін құрады қазақ мемлекетін құрсақ осылай жазылса біздің мемлекеттік тілде бірақ тіл болады тұрын керегі жоқ ал енді қазақ мемлекеті болмасын қазақ тілі мемлекеттік тіл болмасын ауыл халқы қаңғырып жүрсін өйткені ауыл шаруашылығын көтермей қазақстанның экономикасы да көтерілмейді малдың ең аяғы тұяғына шейін пайдалануға болады терісін жүнін айтпағанның өзінде шегін айтпағанның өзінде осының бәрін өңдейтін завод фабрикалар салынса экологиялық таза киім кисек экологиялық таза тамақ ішсек біздің жастар дәлелдеп жатыр шетелдерге де барып қолдарынан іс келетіндігін амалсыз кетіп жатыр сондықтан қасым жомарт кемелұлы бұрынғы нұр қазіргі аманат жатыңыз тарқатыңыз заң бұзды олар үлгі көрсет, көрсетті заң бұзудың бір күн бұрын бастап ал енді мен жалғыз ғана біздің ауданда емес облыста да басқа облыстарда да басқа ауылдарда да аудандарда да депутаттарын дайын ә, аманат сайлап қойды тек қана қазір мазақтың рөлін ойнап жүр әртістер а әртістер құлаққа кешпен іліп ал енді үміткерлер Чын қалқыларын не қалатын болса бірінші байырғы қазақ жері қазақ халқының ортақ меншігі деп бостан бастаңыздар көрейік жекеменшік құқығы болмау керек барлық жер жекеге кеткен әне 10 миллион гектар жерді сілесір, ол не істейді қазақтың жері мемлекет болу үшін сол қазақ жері болғаннан кейін ғана мемлекет болып отыр а қазақ мемлекеті болғаннан кейін қазақ тілі ғана мемлекетті болу керек ешкімде орысша сөйлеме немісше сөйлеме ағылшынша сөйлеме қытайша сөйлеме французша сөйлеме корейше сөйлеме деп жатқан жоқпыз ана шешен ұлттарынан үлгі алсаңыздаршы олар тұрған жерінде қазақ тілінде сөйлейді орыс тілінде де сөйлейді бірімен бірі өз ана тілінде сөйлейді сондықтан жалған намысты қойып аттан Қазақстан, аттан алға өз мемлекетімізді құрайық өзіміздің жерімізді өзіміз еңбек етейік ауыл шаруашылығын көтерейік ауыл партиясы айтқандай төрге шықсын ауыл шаруашылығы бірінші тамақ керек киім керек баспана керек ауылды көтерсек осының бәрі болады айта берсе көп ал қасым жомарт кемелұлы ең құрғанда назарбаевтың соңғы сөзі әр балаға 21 мың теңге деген 18 жасқа шейін осыны бергізіңізші. сізден мұқтадан болмайды одан кейін екінші жаңағы әр ауылдың жайылымы мен шабындығы әр ауылдың жайылымы мен шабындығы емес әр ауыл өзінің жерін өз басқару керек халық халық сайлаған әкім сол жерде жайылған малды қадағалайтын ветеринар